El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, Tengo miedo. Yo sé que Dios sé y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo.